你好，我是小夫。相信不少观众都是通过小米平板那期视频认识我的。最近几个月，我的小米平板四 Plus 越发的力不从心，屏幕边缘也有不同程度的触控失灵，更换平板的计划也渐渐提上了日程。本来我是想再给小米一次机会的，奈何小米平板五不光不能解决我的痛点，甚至还创造出了新的痛点。然而一圈看下来，在售的安卓平板中， 要么硬件配置不理想，要么软件体验差强人意。什么？你说 iPad 不支持 TF 卡扩展，首先就被我排除掉了。在我挑选平板的过程中，发现今年谷歌为平板电脑等大屏设备专门推出了一款优化版安卓——安卓十二 L。这期视频我想来聊一聊这个专为大屏设备优化过的安卓系统有哪些新特性，以及这次升级对于作为用户的我们来说意味着什么。 为什么我建议你等等再入手安卓平板？遥想上一次谷歌为大屏设备单独开发安卓系统，还是在遥远的2011年。那时候安卓平板逐渐兴起，而当时的安卓2.0几在大屏设备上的适配和操作逻辑不尽人意，所以谷歌决定亲自下场，针对平板电脑的操作习惯，专门推出了一版安卓系统，也就是代号蜂巢安卓三。而为了与第二代 iPad 抢首发。 导致安卓三刚推出的时候 bug 不断，甚至在 Google 自己的演示视频中还能感知到明显的掉帧。再加上软件开发商们对平板 App 开发不积极，以至于不少平板设备商选择跳过安卓三，直接将系统从安卓二点三升级到了安卓四。当年我还专门去线下零售店体验了一把某品牌的安卓三平板。平心而论，安卓三的 UI 设计即使以现在的眼光来看，也是可圈可点的。 然而，系统滑动时的卡顿以及少得可怜的原生软件支持让我望而却步。随着安卓平板市场的逐渐萎缩，自2015年起，谷歌再没推出过安卓平板，转而将重心移至 Chrome OS 设备上。一方面，Chrome OS 对硬件的要求更低，系统的生命周期也更长；另一方面，谷歌对 Chrome OS 生态的掌控也更为彻底，用户体验也更一致。一晃十多年过去了。 本来已经被谷歌放弃的安卓平板，却突然东山再起。而这次的安卓十二 L 本来是专为折叠屏手机优化的系统升级。出乎意料的是，十二 L 与同为大屏设备的安卓平板竟意外的合拍。与安卓三独立开发不同的是，安卓十二 L 是在安卓十二的基础上，专门针对大屏设备，比如折叠屏手机和平板电脑优化的系统更新。安卓十二 L 主要优化了三个方面：UI 界面。 多任务和软件兼容性。接下来我们一个一个来说。在 UI 方面，最显而易见的改变是三个导航键由屏幕中央移到了角落处，方便单手操作。而在横屏模式下，下拉系统通知栏也会发现改为以左右两个区块显示，左侧是快速设置，右侧则是各项软件通知等。同样的，为了方便用户单手操作。 锁屏图案也将会显示在屏幕一侧，而不是中央。而点击最近任务按键，也会发现最近打开的 App 会排列成一大多小的形式。比较有意思的改变是，安卓 12L 在屏幕底部新增了任务栏。这种设计类似于 Windows 快速启动栏或 Chrome OS 的任务栏，通过将常用的软件挂载在底部任务栏上，实现快速启动。从谷歌的演示来看。 将 App 拖拽至屏幕一侧，即会自动以分屏的方式打开。此外，谷歌的 Material Design 三自适应 UI 允许用户任意调整分屏窗口的大小。而对于尚未对安卓 12L 进行优化的 App，则会以兼容模式打开。虽然不美观，但是至少解决了在使用部分 App 时歪头看平板的尴尬，只能说是一种无奈的折中吧。总的来说，安卓 12L 是在安卓12的基础上。 对大屏设备进行一系列优化的产物，十二 L 的很多特点其实早在安卓三时代就已经出现了。其中的多任务大小排列、位于屏幕一侧的三键，也早在不少手机和平板的定制 UI 中实现了。安卓十二 L 的意义更多的是官方亲自下场，为 App 开发者和设备商们提供一个开发框架和指导方案。虽然设备厂商通过深度定制系统 UI 早就实现了安卓十二 L 的部分特性。 但是对于软件开发者来说，安卓 12L 的出现意味着软件开发者只需按照安卓 12L 的开发规范进行优化，就可以让这个 App 在所有安卓 12L 平板上得到一致的用户体验，避免了以前要单独为平板挨个做优化的尴尬局面。这也是为什么我建议你等厂商推送安卓 12L 的更新之后再入手安卓平板，一方面避免某些平板厂商一锤子买卖。 另一方面，软件开发者也需要一些时间对安卓 12L 进行重新调试和优化。目前，安卓 12L 稳定版已于三月七日发布了，各个设备厂商对安卓 12L 的 OTA 更新也指日可待了。预计下半年会有不少平板可以升级到安卓 12L，那时候再入手也不迟。传统上，安卓对大屏设备的适配一直都不太理想。 而这次安卓 12L 的推出，似乎意味着谷歌或许决定重拾安卓平板这个领域。希望这次谷歌和各个平板厂商可以在系统更新上持之以恒一些吧。我是小夫，我们下期再见。